anak muda ini bergelar pemuda Bani Tamim. Bani Tamim. Tamim. Ya. Baik. Bani Tamim. Tolong ambilkan shield ke. Ah. Bani Tamim. Kita nak sebut ringkasan bagi Kuala Lumpur apa? Ringkasan bagi Kuala Lumpur? Kiail. Ringkasan bagi Johor Bahru? Ringkasan bagi Tanah Melayu?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 Benderanya berwarna hitam dan pemegang benderanya ialah seorang anak muda yang akan datang dari timur. Datang dari timur ya. Kita nak ulang muka surat 20. Datang dari timur. Datang dari timur. Anak-anak anak muda datang dari timur. Timur tu mana ya? Yaman pun timur. Mekah, timur Madinah. Tapi ada timur lagi tak? Ada timur lagi. India pun lagi timur lagi daripada Yaman. Ada lagi timur lagi tak? Ada. Kita pun timur. Dan kita boleh dikatakan terpaling timur kita paling timur. Baik di, dan di antara kita ada lagi satu Uzbekistan, Kazakhstan, apa tu lagi? Itu Taliban tu apa grup namanya? Afghanistan, semua tu di atas kita semua. Tu tu, tu pun timur juga. Tu timur juga. China pun timur. Af- Afghanistan timur. Tetapi kita terlebih timur. Kita terlebih timur. Kalau nak tengok geografi lah, kita terlebih timur dan dia timur tapi dia di atas. Nama tempat tu nama Asia Barat. Kita timur dan timur betul-betul timur. Di khatul istiwa. Kawasan China pun timur. Tapi China timur laut. Kita timur sahaja, timur semata. Kita timur saja. Ini kita harap ya, bukan kita bilang kita lah ni Bani Tamim. Ha. Bukan ya. Mengatakan kita pasti Bani Tamim tu pasti kita berdosa ya. Boleh dikatakan dosa lah sebab kau mentakwil cakap Nabi tanpa tanpa yeah. belum faktanya tengok saja harap boleh mudah-mudahan kita tengok kok cocoknya macam kita jadi kita bersedia jadi kita bersedia boleh tapi mengatakan pasti kita ha, pula boleh paksa nabi bilang paksakan kita pulanya itu maksudnya ya ha. tapi kita nak tengok ada kemungkinannya ke tidak jadi kita kasi tak bersedia ya ada kemungkinan Allah bebas ya nak jadikan siapa pun Allah Taala bebas ya zaman-zaman dahulu kala Allah Taala nak latih fulan jadi nabi bebas tak Na'udzubillah. Ha? Orang Allah Ta'ala jadikan pulang Fir'aun bebas tak? Allah Ta'ala nak jadikan kita ni Bani Tamim bebas tak? Could be. Siap sedia saja. Bukan kita Bani Tamim. Ya kita support itu Bani Tamim. Kita dah nak, kita tahu ciri-cirinya. Ha? Timur. Kita Timur. China pun Timur. Tapi kita Timur yang Timur semata-mata Timur. Dan bahkan ada riwayat kita akan berperang dengan orang China pulaknya. Ha, jadi mak- maksudnya kalau tentang timur saja yang markahnya paling paling timur ni siapa? Kita ya. Baik. Janggutnya tipis. Ah ada satu lagi. Janggutnya tipis, warna kulitnya ada sedikit kekuning-kuningan. Kebanyakan orang kita kalau yang banyak yang gelap, banyak hitam legam ke banyak yang sawo matang. Sawo matang ya. Eh? Sawo matang tu ibarat mulut kalau tak tak kalau sawo matang tu macam buah dah masak lah dah masak. Kalau belum masak sangat dia kuning lah. Kuning ya. Eh? kuning, kekuning-kuningan. Kuning-kuningan tu bermakna could be kekuningan tu orang putih kalau sebut yellowish. Could be ah. could be yellowish tu apa tahu. Okay. Bukan kerja yang kepandang kekuningan tu putih kekuning-kuningan. Merah kekuning-kuningan pun boleh juga. Ah. Coklat kekuning-kuningan kan pun boleh juga. Okay. Sebab kekuning-kuningan. Ha, kulitnya warnanya kekuning-kuningan. Ada sedikit kuning. Kuning sedikit kuning maknanya kekuning-kuningan. Kekuning-kuningan putih kekuning-kuningan Cina. Merah kekuning-kuningan Warren lah warnanya. Ha? Apa? Apa? Brown ke kuning-kuningan. Kalau brown ke hitam-hitaman, brown gelap. Aprika. Brown ke kuning-kuningan, ada kuningannya juga tak? Dan brown tu warna tanah. Warna tanah tu memang warna aslinya. Ke kuning-kuningan. Siapa agaknya? Jadi kita ada kekuning-kuningannya juga tak? Ada kuningannya ya. Baik. Kemudian satu lagi warna kuningnya. Lagi apa tahu? janggutnya tipis. Ha, sekarang lagi satu. Kita dengan Afghanistan janggutnya mana lagi tebal? <laughs> kita tengok janggut, janggut siapa lagi tebal? Tipis. Agak janggut kita ke janggut Afghanistan kan agaknya. Sekali pandang Malaysia. satu orang tak tengok mukanya lah, tengok janggutnya aje. Orang tahu mana mana mana mana, mana Bani <laughs> Jawi, uh, ya. yeah. mana Afghanistan. Tengok janggut pun sudah kenal. Janggutnya tipis. Allah, ini semua ada hadisnya ya. Semua kifah mitukil ni semua ada hadisnya. Tuan-tuan saya malas sendiri cari hadisnya ya. Apa? janggutnya tipis. Namanya Shu'aib bin Saleh. Ah, wallahu alam. Kalau betul-betul nama tubuh badannya Shu'aib bin Saleh, Shu'aib bin Saleh lah dia. Ataupun could be namanya memang Shu'aib bin Saleh. Tapi gelarannya selama ini namanya Martoyo bin Kartopo. Mungkin tak? Mungkin. Mungkin. Ha? Ataupun namanya apa? Abdul Ghani bin Osman. Tetapi jiwanya, jiwa Nabi Shu'aib dan bapaknya si Osman tu soleh orangnya. Shu'aib bin Shalih. Gelarannya. Could be tak? Itu nama kerohaniannya. Could be. Tentang nama ni kita jangan heran sangatlah. Tentang nama ni could be anybody. Oh nama kau kawan kita dari kecil. Oh nama kau Osman ya. Setahu aku nama kau Dol. Tak tahu aku nama dia Osman. Betul tak? Ha, begitu ya. Ha, tentang nama tu kita tak kita tak, tak apa kita tak, kita tengok nama boleh macam-macam makna ya. Betul anak muda ini bergelar pemuda Bani Tamim. Bani Tamim. Tamim. Ya. Baik. Bani Tamim. Tolong ambilkan shield ke. Kena bangun. Ah. Bani Tamim. Kita nak sebut. Ringkasan bagi Kuala Lumpur apa? Ringkasan bagi Kuala Lumpur. Kiail ringkasan bagi Johor Bahru, ringkasan bagi Tanah Melayu, Tamim, Tamim. Ringkasan Tanah Melayu, Tamim. Takkan aku nak tulis Tanah Melayu besar-besar. Tamim. Ringkasan bagi Tanah Melayu ialah Tamim. Ta Apakah orang-orang Melayu Wallahu alam. Jamim. Lo namanya kok sama. Namanya kok sama ya. Namanya sama. Harus tak? Ya harus. Dan di situ kalau sebut Bani Tamim satu, Bani Tamim orang Yaman. Yaman pun ada Tamim. Yang kata ah. orang Muhammad apa? Tamimi. Tamimi itu semua ada Bani Tamim punya orang. Mungkin dia, mungkin dia. Kalau dia yang kita tolong, kalau siapa pun kita tolong. Kalau kita, kita kena bersedia. Kita kena bersedia dengan persiapan, dengan persiapan ini. Ya, kita kena bersedia. Sedia macam mana? Rohaninya dulu. Sebab apa kita akan bersama Mahdi yang yang zuhud. Mahdi tu nanti dengan siapa lapornya? Isa, Nabi Isa punya zuhud, Nabi paling zuhud, Nabi paling tawaduk. Nabi Imam Mahdi sama Nabi Isa pair. Ha? Pair dekat dia dia, dia pair maka yang nak bersama dengan kedua ini kau kena agak-agak kau kena baca macam mana sifat Nabi Isa kau kena baca macam mana sifat wali-wali baru kau cocok ha terus di atas persiapan pertama pedang keris pencak silat yes itu nanti tapi but, but not the main thing the main thing yes. kalau tidak nanti kalau belajar pencak silat kalau belajar keris dan pedang dan panah kau tapi tak ada rohani kau bahkan kau panah Pak Mahdi nanti betul kau perang dengan tentera Mahdi nanti sebab kau tak bersama konsep dengan dia kau akan keluar dari barisan nanti ha jadi persiapan. Baik ya. Jadi kena tengok no, namanya kok Bani Tamim ya. Kok sama ya. Dan dia mengetuai angkatan tenteranya yang akan menjadi tulang belakang kekuatannya. Ha, tentera Mahdi dan di kekuatan tenteranya. Betul ya. Mereka akan masuk. Mereka akan masuk ikut. Sekarang kita tengok ya. Kalau saya tengok kalau di Palestin itu semua tu sekarang lah ya di Mekah boleh kita harapkan orang Arab jaga Mekah Madinah tak? Tak boleh harap lah dia rosakkan dia jogitkan Mekah Madinah lagi lah. Yang keliling-kelilingnya Arab yang lain pun senyap tak boleh bersuara lah semua tu. Ha? Semuanya susah nak kita nak harapkan. Allah. Apa? Kalau di Palestin kita nak harapkan dah negeri Mekah sendiri dia buat joget Mekah Palestin dia heran. Pasal dia buat tak senonoh sebab waktu orang berani buat kurang ajar dengan Palestin. Ha? Dan kalau orang Palestin sendiri pun rasanya dia tak kuasa nak merdekakan kota Palestin. Sebab mereka sekarang dah dua per 3 di bawah orang-orang kufar. Dan mereka comfortable di bawah sana. Mereka dikasih IC, mereka dikasih pasport, mereka live so happily, comfortably di sana. Mereka tak rasa we need to do anything. Dia dapat gaji bagus dengan pasport dia, mereka boleh pergi ke mana-mana sebagai pasport bangsa itu. Ha? Kalau yang satu per tiga pun payah dan susah dan begitu begini. Ha? Dan dia kalau dia nak lawan pun yang, yang dalam satu per tiga tu kerana nak pertahankan tanah. Pasal nak tutup bila bapak dia kena bom. Pasal nak tutup bila apa abang dia kena tikam. Semua kita pergi sana kita tengok begitu. Agak-agaknya kalau dan pergi sana di samping nak bela itu tuntut ini itu semua kena ada apa niat niat tu apa semata-mata kerana Allah Taala dan caranya kena betul. Cara betul apa di bawah imam di bawah imam. Agaknya kalau satu kaum yang pergi sana, kalau bangsa Bani Jawi kita pergi sana, agak-agaknya ada ada apa ada ciri-ciri kita yang layak di sana. Kita pergi sana kerana nak, nak rampas tanah. Kita pergi sana pasal nak claim kebun kita balik. Kita pergi sana nak tutup bela atuk kita. Kita pergi sana kerana apa? Kerana Allah. Kerana Allah. Dan kita ikut prosedur siapa? Prosedur imam. Imam bawa kita pergi. Ada ciri-cirinya kita tu nampaknya menepati. Dan tanpa kita perasan, sekarang orang Melayu kita ni menjadi tulang belakang umat Islam tu. Ada kita dengar pelarian Jawa pergi ke Syria. Ada kita dengar pelarian Melaka pergi ke pergi pergi ke Iraq. Ada kita dengar. Tapi sebaliknya ada tak kita tengok pelarian mereka di negara kita. Betul. Bukan setakat siap. lari sempat bikin restoran Arab lagi. Betul ya, betul betul sekali antara Indonesia dan juga Malaysia. Tapi di sini di titik tekankan ke kepada Melayu ya. Kalau kita lihat takmim itu artinya Melayu ya kan. Allahu Akbar. Banyak lagi ya kalau di KL tu ada restoran Arab, kedai Arab, pasar mini Arab, semua Arab lah kayak kaya Arab pula pulaknya. Allah. Tanpa kita sedar tahu kita ni mampu memelihara apa yang jadi menjadi apa penyelamat bagi kaum-kaum kita. Not only they can stay here, they they can survive here. They can comfortably live here. Ha, orang-orang Melayu kita, subhanallah. Pulang belakang, pulang belakang. Tak kita sedar ya Allah Ta'ala yang atur ini ya. Baik. Mereka selalu berpakaian putih dan kopiah mereka warnanya hitam. Kalau pergi tengok majlis-majlis maulid, majlis-majlis haul, kebanyakannya pakai warna apa? Cuba buka internet sekarang. Hall, maulid semua. Pakaiannya warna apa? Putih. Putih. Dan pakaian dia hadis Nabi kalau cakap satu boleh jadi satu eh, macam ayat Quran. Ya ayat Tuhan Nabi Mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Itu ketika mati. Fadkhuli fi ibadi wa dukhli jannati itu di akhirat nanti. Tapi dalam satu ayat. Ah. Macam hadis Nabi sebutkan pakaiannya putih, songkoknya hitam pakaiannya putih dalam pergi majlis-majlis. Malaysia Malaysia gitu. Songkoknya hitam kalau berhari raya. Hari raya songkok apa? Hitam. Songkok kita tu, songkok Melayu warnanya apa? Eh, kok songkok hitam? Kita sebut songkok itu songkok apa? Songkok kita pakai hitam. raya, kita pakai songkok Melayu tu, kita pakai songkok apa? Song, kita, kalau kilo orang Melayu, kita bilang dia pakai songkok otak kita pakai kalau kita songkok aja tanpa sebut songkok aji ke kofiah ke bayangan tak, kita beda, apa hitam hitam ya songkok hitam kita kan songkok hitam dan wabah dan di Indonesia juga guys songkok ya hitam ya setahu saya dari kecil sampai sekarang tolong ambilkan songkokku itu berarti ya udah hitam mudah gitu belum songkok hitam bila songkok kita saja hitam lah ah eh macam banyak ya macam samanya ya cuma tak ada dan bangsanya tu pun sukanya makan pisang goreng dan kuih koci. Itu <laughs> aja tak ada sebut ya. <laughs> nampaknya apa nampaknya kok macam banyak ya kita punya kita banyak sedia sedia kecil, Allah bebas nak pilih lah, siapa ya. ingat kita Bani Jawi Bani Tamim ini spare tire dalam dunia Islam mereka nak nak nak kacau Islam mereka kacau negeri yang besar-besar yang kuat-kuat yang perkasa-perkasa yang garang-garang ha? di timur tengah sana Bani apa rantau kita boleh kebiarkan Pak boleh ingatkan kita macam tak ada kemana tahu-tahu kok kita survive kita boleh mantap kita lah spare tire dunia Islam spare tire kalau orang kalau nak nyanyi kereta, dia, nak, dia cucuk tayar ke cucuk spare tayar? Cucuk tayar lah, dia cucuk tayar, dia pancitkan tayar. Spare tayar di mana? Di, di, di luar ataupun tersembunyi? Tersembunyi. Besar atau kecil? Kecil ya. Orang nampak ke tak nampak? Tapi kalau tayar bocor apa semua, spare tayar keluar boleh bergerak tak? Bergerak. Boleh bergerak. Ha? Boleh bergerak. Kita spare tayar. Ha? Maka mereka sempat kacau kita cakar kita, cengkam kita, konyah kita telan tak sempat. Telan tak sempat. Ha, begitu ya. Di malam hari, bagi pendeta yang khusyuk beribadat pada Allah Ta'ala, Alhamdulillah masih ramai ya. Kalau di, kalau di Jawa tu saya tak tahu ya. Kalau di Batu Pahat ni masih ramai kita dengar grup sini, grup, grup Kaifulan sini, grup Madrasah sini, grup Pondok sini. Hmm, Kelantan tu mungkin juga ya, Wallahu'alam ya masih fatani itu masih mengamalkan terikat dengan wirid dan zikirnya dengan ibadatnya masih ramai yang yang ahli-ahli munajatnya kalau malam-malam hari semua dengan mauludannya semua itu kan malam semua itu ya betul betul di Jawa sendiri masih banyak istilahnya kegiatan-kegiatan zikir bersama ya kan tahlil bersama dan lain sebagainya di Jawa itu masih ramai ya masih ramai sekali terutama istilahnya di Jawa Timur ya Jawa Tengah juga banyak Jawa Barat saya kurang tahu karena memang cuman Jawa Tengah sama Jawa Timur gitu kan Jawa Barat saya kurang tahu tapi kalau Jakarta dan lain sebagainya masih banyak kajian-kajian masih banyak zikrullah zikrullah di malam hari ya banyak orang berkumpul untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala di malam hari masih banyak masih banyak masuk malam semua tuh ya dan di siang hari seperti singa yang lapar kejar akan musuhnya ya Maju ke depan menyerang musuh dengan tidak mengenal arti takut dan mundur. Itu ha, selalu yang saya cakap lah ya. Erti kenal takut dan mundur. Baik. Kerana ada tiada kenal takut dan mundur, saya nak minta eja. Siapa pandai eja di sana? Kalau siapa boleh pandai eja, kawan-kawan ada yang di sana, cuba eja perkataan takut. Kita nak tengok kita stud ini ini punya itu tak? Cuba eja takut. Cuba eja takut. Tak, tak. Eja takut. Ejen takut? Tak. Ejen takut lah. Eh takut pula nak Ejen takut. Ejen <laughs> takut. Apa Ejen? Maksudnya? Ah, kalau Ejen takut, TAKUT bukan. Salah itu bukan Ejen takut. Bikin TAKUT. Habis teralip kat router pun bukan. Kenapa? Ah. Takut tak boleh dieja kerana perasaan, perasaan takut tidak ada dalam bangsa Melayu. Maka tidak boleh dieja bagi bangsa itu. Oh, makanya. Takut tidak boleh dieja ha? pasal tidak ada dalam ini bangsa maka tidak ada boleh dieja perkataan takut ah, orang macam, paksa kita macam. takut kau takut eja takut keluarnya B E R A N I itu kita punya takut kalau mau tahu itu kita punya takut ha? dipaksa lagi eja takut eja keluar G A S A K gasak berani ha? seperti singa yang lapar begitu ya Allah itu kita punya takut. Ha, semalam baru saya tengok apa dokumentari cerita Mak Janggut. Ha, Mak Janggut berani, orang biasa saja. Orang biasa tapi pertahankan syahid dia digantung oleh British mereka punya zalim. Nanti akan berlaku lebih zalim pada zaman Mak Janggut. Allah. Akan berlaku lebih zalim daripada zaman Diponegoro. Allah zalim. Akan zalim lebih daripada zaman Portugis masuk Melaka dulu ya. Akan berlaku lebih itu semua. Kemudian akan berlaku gempa bumi yang akan menelan tentera Sufiani. Baik. Setelah mendengar pembayatan Imam Mahdi di Makkah, seorang penguasa zalim di Syria yang dikenali sebagai namanya Sufiani. Tak tahu Sufiani itu siapa namanya Sufian ke? Anda tidak akan jadi presiden namanya Sufian ke? Ataupun dia punya apa Wallahualam. semuanya nanti kau tengoklah rupanya nama dia pun betul lah kalau Nabi kalau cakap nanti kita tengok sama ada namanya ke sifatnya ke tapi sebutnya Nabi sebut tentera Sufiani ataupun short form daripada grup-grup sekarang orang kan suka nama apa nama apa itu TT apa tentera TUDM tentera udara di Raja ah. Malaysia something like that kan kata ah. tentera apa entah Syrian apa ke gitu gini jadi ejaannya Sufiani Wallahualam. alam ah kita pun tak tahu uh, macam Indonesia kan dia punya angkatan perang pun apa aparat lah ke apa semua tu kan semua ada short form short form mungkin oh, wallahu alam okay. tapi tu namanya nama atau gelaran ataupun short form tapi itulah dia Sufiani Nabi kita sebut dia Sufiani ya akan bergegas mengirim tenteranya ke Mekah untuk menumpaskan angkatan tentera Imam Mahdi. Apabila tentera As-Sufyani sampai ke satu tempat yang bernama Ail Baida, iaitu okay. tempat antara berhampiran dengan kota Madinah Al-Munawwarah tentera ini akan ditelan oleh bumi tiada seorang pun di antara mereka yang selamat kecuali seorang saja seorang dari mereka itu kecuali dua orang saja seorang dari mereka itu akan kembali ke Suria membawa khabar yang sedih nahas tentera itu kepada as Sufyani dan satu lagi akan pergi ke Mekah membawa berita gembira kepada Imam Al-Mahdi ya baik Mak bukan bukan ke Mekah tau. Dan kita tengok cerita sini ini eh. Gempa ya. Ini gempa bukan gempa ya. Bumi Mekah. Okeylah gempa lah maknanya ya. Bumi Mekah telah mereka. Imam Mahdi di, Imam Mahdi di baiat di Mekah dalam Masjidil Haram. Kata Rasulullah dia akan dibaiat oleh yang berbaiat kepadanya berbaris-baris dan yang terpaksa berbaiat kepadanya. Bermakna for some of them they got no choice sekarang ni kita pandang situasinya. Masuk Mekah boleh masuk Semarang tak? Nak ada visa, nak ada permit, nak ada ah, apa ah, semua. Ya. Bermakna Mahdi dan dia punya pegawai-pegawainya masuk Mekah ya begitu. Mereka masuk Mekah ya begitu. Ha, masuk Mekah ya begitu. Macam kita juga datang khidmat. Boleh bawa pedang tak? Tak. Boleh bawa mesin gun tak? Tak boleh. Sekotong empty handed macam kita, kosong tangan bawa. Kemudian dia boleh naik khutbah, dia boleh cakap, boleh syarah semua. Tak ada siapa boleh larang dia. Sekarang boleh tak orang naik Masjid Ismail ke naik Kaabah, naik mimbar dia khutbah? Boleh tak? Tak boleh. Sekarang aja pun tak boleh. Apalagi zaman macam mana nanti. Tapi kok zaman Mahdi boleh? Mana polisnya kok tak larang? Sama ada mereka tak boleh, tak mampu larang kalau mereka ada ataupun ketika itu mereka pun dah tak ada lagi. Mereka dah sibuk joget ke, mereka sedang attend something tengah ada perang kat mana. Kan tengah, begini tengah kecoh tau tengah perang Mekah Madinah eh, semua tengah kecoh tumpah darah semua dari sekitar karat Kaabah semua tu. Eh, maka Mahdi naik. Jadi sama ada polisnya pun tengah tengah kebingungan. Wallahu alam. Allah wa ataupun Allah. mereka ke, kebisuan. Tidak boleh. Tak boleh nak buat apa-apa. Mahdi naik. Lepas Mahdi naik dah di baik di baik mereka tengok tak boleh nak buat apa-apa. Tak boleh nak buat apa-apa. Mekah Madinah bukan dia punya, Allah punya. Sekarang Allah mewarisi balik semula. Tercengang mereka. Tercengang. Pelengar muka mereka tengok semua. Ngawa semuanya itu mereka. Ya. Ha. Maka Mahdi dengan tenteranya semua keluar. Nak menunjukkan Madinah. Pusat pentadbiran mereka. Dalam nak menuju Madinah, mereka didatangi oleh satu pasukan di hari arah Syam. Ini bukan Syria ya, Syam. Dari Syam. Ya, Syam. Syam tu mana termasuk Syirah dalam Syam. Kalau kita sebut Syam lebih luas lagi. Dari arah Syam. Dari arah Syam. Syam tu mana? Filistin, Syria, Jordan. So sebahagian daripada itu semua sebahagian daripada Syam. Okay. Dan dari dalam situ ada tentera apa lagi? Ada negeri apa lagi? Di daerah situ, Palestin, Syria semua, ada tak satu grup, satu trup yang suka jadi hero? Kalau ada apa-apa, dia datang tukang tampil. We are the hero, we protect, we protect. Tentera apa itu agak-agaknya? The Big Brother for the whole world. Siapa agaknya? Ada tak pangkalan mereka di situ? Di mana tu? Israel. Dalam Syam juga. Mereka akan datang. We would help you. We would help you. Kemudian, siapa yang kasih tahu sama mereka? Siapa yang komplain dengan mereka? Tolong, tolong. Ada orang sudah kacau Masjid Haram. We cannot do anything. Eh? Tolong. Tak ramai pun sangat. Few hundred saja. tiga ratus lebih saja. Tak ramai. Orang-orang biasa saja pun. Eh? Tapi macam mana dia kok boleh kontrol begitu begini? Sekarang tengah tuju Madinah begini-begini kok apa pantauan kami. Siapa yang pergi teleponkan mereka? Siapa agaknya? Ha? Saudi. Saudi kita dah nampak eh Wahabi punya dia yang tel- dia telefonkan. Dia yang telefonkan, dia kasih tahu, dia yang reportkan. Dia reportkan. Kemudian dalam hadis ini Siti Aisyah boleh tanya sama Nabi tau. Semua kita tengok sinaronya kita boleh nampak main pemain-pemain penanannya. Siti Aisyah boleh tanya Rasulullah, "Ya Rasulullah, mereka ditelan bumi sekaligus." 500 orang, bagaimana kalau ada di kalangan mereka tu orang-orang yang masih beriman? Nabi mereka ditelan, mereka ditelan bumi sekaligus. Tetapi mereka dibangkitkan atas niat masing-masing. Bermakna ada mukmin dalam situ. Siti Aisyah boleh pandai pula. Siti Aisyah ni kasyaf. Ya, isteri Nabi SAW. Dia boleh tanya pula apa? Kalau ada mukmin dalam situ. Memang ada mukmin dalam situ. Kadang kita faham. Dia orang ni punya grup kalau nak nak, nak, nak attack orang semua. Dia sendiri tak? Pakai tentera bersekutu kan? Nak serang Iraq semua ada pakai tentera bersekutu kan? ada daripada tentera Syria pun ada masuk tentera ini pun ada masuk ada mukmin tak yang mukmin mereka sangka mereka akan diberitahu oleh ketua mereka kita akan nak menyelamatkan Masjidil Haram dari teroris yang sedang nak tawan sekarang mereka tengah nak kacau Masjid Nabawi Masjid Nabi pula kalau sebagai tentera mukmin orang beriman semangat tak nak semangat, pergi nak semangat, pergi bela semangat. dia tak tahu yang diserang mahdi rupanya dia telan yaumil akhir dia bangkit ya Allah aku tak tahu ya Allah mati-mati aku ingatkan mahdi eh, aku ingatkan orang kafir ya Allah aku ingatkan orang jahat syiah ke siapa ke begitu ya ah, maka aku ingatkan datang nak demi Kaabahmu ya Allah tapi rupanya yang aku serang tu mahdi aku ditelan bumi ampun ya Allah aku tak tahu ampun Imam Mahdi atau tak ada bicara dia lain ah, jadi apa kita nak tengok siapa yang terkaku siapa yang komplain siapa yang datang siapa-siapa yang ditelan bumi dan siapa akan dibangkit nanti yang akhir nanti semuanya dah ada peranan-peranannya kita dah boleh baca semuanya begitu ya semuanya dah baca oh, semua begitu ya mereka tidak akan selesa dengan Imam Mahdi punya pentadbiran ha, nanti kita akan tengok berikutnya lagi akan gempa lagi sekali sebutnya ya apa ketika itu apabila Mahdi dah keluar pentadbiran dia mereka can't, cannot do anything Senanglah Abi. Macam mana kekuatan dia ke? Allah senanglah nak jatuhkan. Fir'aun tu jatuh sekelip mata tenggelamlah out apa apa kaum samud dan kaum ad habis, habis. sekelip mata lah uh, Allah Taala hapuskan ini kan pula sekali Saudi saja dia tengah joget-joget joget-joget mati semua wallahu alam senang Allah Taala kalau nak, nak nak hapuskan mereka semua ke tengah kecoh mereka cannot do anything Nanti kemudian Mahdi ambil alih pucuk pimpinan. Bila Mahdi ambil alih pucuk pimpinan, Allah tengok kasih senang saja tengok Taliban. Masuk senang, berapa hari aja boleh masuk balik semula kan. Ha. Itu semua gambaran kita boleh tengok nanti macam mana. Dan bila masuk orang dia sendiri tak suka kan. Jangan dia tak suka pasal nak pindah pergi Amerika nak pergi apa. Kau tengok yang tak suka tu siapa semua. Tu yang rebang rambut semua tu. Yang pakai necktie bersangkut di tengkuk tu semua tu. Semua tu tak suka. Padahal yang tak takbir orang berserban dia tak suka pula. Itu kau negeri dia lah punya pasal ya. Tapi kita tengok bermakna orang lagi suka orang kafir tak takbir daripada orang Islam tak Ha, nanti zaman Mahdi ya gitu. Dia tak suka. Bondong-bondong dia keluar daripada Mekah Madinah as refugee nak minta tolong ha, nak pergi dia kumpul di manalah dia riad ke di mana tu ha, nak minta tolong macam mana gitu itu ketika Nabi bilang gempa Mekah dan Madinah gempa memuntahkan orang-orang munafiknya Mekah dan Madinah memuntahkan muntah tu di gempa di betul-betul real gempa ataupun gempa jiwanya kalau sebagaimana disebutkan apa kisahnya Habib Abdullah Zufri mengatakan gempa jiwanya gempa jiwanya tak kerasan semua alamak kita di bawah ini semua tak boleh kelab malam lagi tak boleh apa semua gitu macam mana strict lah ni apa semua sementara ni kita keluar dulu kita nanti kita mas- masuk balik don't worry kita keluar balik dia keluar dapatkan dajjal naudzubillah min zalik ya dia tak selesa bawa mahdi dia keluar nanti bawa keluar keluarlah situ memang bagus biar kita yang akan takbir Mekah Madinah nanti ha umat-umat apa daripada ahli sunnah wal jamaah ketika itu hmm. kalau disuruh bang masjidil haram jangan takut ha wahai saudara-saudara sekalian bang mahal ditoleh kanan toleh kiri kan dia nak suruh siapa dia suruh siapa macam kita kan dalam kuliah kuliah kan tuan-tuan guru nak suruh siapa bang dia tengah tengok bang dah masuk waktu ha kalau dia tengok tunjuk kita jangan aku aku buat buat tengok kanan kiri kau kau sudah bang jangan mengada-ngada ha, aku dia dia tunjuk kau jangan mengada terus gitu ha ha tunjuk kau bang Allahu akbar Allahu akbar bang di Masjidil Haram orang kita bang dia tengok siapa apa memimpin imamnya Imam Al-Mahdi. Imam Mahdi tengah keluar. Aku pergi settlekan sana. Kau ganti. Tengok siapa di kanan kita. Ha? Dia minta. Siapa? Tak kira lah. Ustaz Saleh ke? Ustaz Zainuddin ke? Ustaz apa Zainuri ke? Ustaz siapa ke daripada orang bangsa kita? Dia langsung dari Imam Mahdi tunjuk. Kau tampil. Jangan tak mau. Lillahi ta'ala bawa. Tak kisah. Kalau dari Mahdi tunjuk, kau tampil. Dia kan tengok dari siapa-siapa. Pak Haji, tampil. Tampil jadi imam jadi imam, jadi Bilal masih Haram. Jadi pegang oleh Sayyidina Imam Hadi. Ha? Dia suruh permanen, ya permanen. Tak di permanen, sementara sementara tengah mengatur. Permanen apa sementara ya sementara temporary. Semuanya tu akan ditadbir ketika itu semua kena sanggup. Tak tahu satu orang diunjuk, awak tolong kesatkan itu. Kalau punya ni siapa ni? Perkasa Menteri rupanya. Kesat yang tak kesat Imam Hadi yang dah suruh Fatim buat. Tak buat tu derhaka dengan dia tu, derhaka dengan Rasulullah. Derhaka dengan Rasulullah tu derhaka dengan Allah. Ha? Dia khalifahnya tu. Ada ha, khalifah yang wajib beri permintaan kepadanya ha, tak boleh tidak Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okay guys, itulah tadi penyampaian daripada Sheikh Abu Zaki As-Sanggafuri ya guys ya. Allahu akbar ta mim. Shock guys, asli shock banget. ketika istilahnya apa yang disampaikan memang kita tidak bisa istilahnya mengkultuskan seperti itu akan tetapi kita memang harus istilahnya apa kata Syekh tadi terima seperti itu harus siap macam itu apabila Allah Subhanahu wa taala menunjuk bangsa Melayu seperti itu guys ya Allahu Akbar ya Allah merinding guys asli merinding terus apa yang kita sudah siapkan sekarang ini apakah rohani kita sudah siap kata Syekh tadi siapkan rohani memang betul ya kan ilmu silat ilmu keris dan lain sebagainya itu juga penting tapi tidak kalah penting ya yaitu rohani kita ketakwaan kita jiwa kita dekatnya jiwa kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala semakin dekat jiwa kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala maka semakin kuatlah kita meskipun kita tidak punya senjata kita punya Allah subhanahu wa ta'ala apabila Allah subhanahu wa ta'ala sudah mengatakan kun maka semua bisa terjadi dengan kehendaknya Allahu Akbar Oke okay guys itu saja video kali ini Saya tidak bisa komen banyak-banyak Yang penting ini aduh wawasan dan pengetahuan kita sangat banyak sekali Apa yang disampaikan oleh Sheikh Abu Zaki ini guys Allahu Akbar tak kuat lah saya nak, nak cakap apa ya kan Allahu Akbar ya Allah ya Allah ya Allah Allahu Akbar apakah Yang akan terjadi nanti Wallahu alam bisawab komen kat bawah.